Ah! Respeita a piranha que o sapinho é vagabundo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Respeita, respeita a piranha que o sapinho é vagabundo Olha vai pirar, cê tá quitando a voz Olha vai pirar, cê tá quitando a voz eu vou te botar, vou botar piruca em couro. Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar, vou botar piruca em couro. Eu vou te botar, vou botar piruca em couro. Mó gravão, gravão, porra. Respeita a piranha que o sapinho é vagabundo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Vai te catucar com força, vai te catucar com tudo Respeita, respeita a piranha que o sapinho é vagabundo Olha vai piranha, cê tá quicando a voz Olha vai piranha, cê tá quicando a voz eu vou te botar, vou botar piro bem duro. Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar, vou botar piro bem